உன்னை வன்ம பெண்ணாலே மற்றோ Jardines. ducă-mă vin de la Păia Hina Te vă Să du-te la băla Ii dă-mă ridăva සමරන එනවා සුකුමල් කරන මතු දිනට මම පොළොවේ වැළලෙන තුරු ඔබේ දැක්ක මට අයිති නැතු වෙති සුදු මතු දිනක මම පොළොවේ